السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك عبد الرحمن نكمل معكم ووك ثرو في انشارتد وامونج ثيف الجزء الثاني احنا دخلنا كهف آه، وقفت عند المدخل آه، ما ادري قاعد يكلمني وانا والله ما فهمت وش قاعد يقول لكن راح نلحق يعني نشوف وش ال آه، ها حتى والله كلامه ما ادري وش يقول يعني الظاهر حتى لو سب تايتل ما What you got there? 먼저 네 파드에 배치당 What? والله معليش يعني مو بإهانة ولا عنصرية لكن ماني بدري وش قاعد يقول Yeah, good luck, pal. <laughs> I mean, that's almost impossible to. Oh, you did it. <laughs> sure, let's just swing across on the 70 year old rope. ديني تسوشو I hope you know where you're going, buddy. اوكي ما في شيء <clears throat> يعني عايش في الفيلج واكيد من داخل الكهف اكثر من مره فيعرف وين يروح آه، what I was thinking. <laughs> والله قاعد يسلك بس شاكر قاعد يسلك هنيك. Oh Thank you. <coughs> 미게 따다 صحيح هذا واحد منهم Looks like we're on the right track, but there's nothing here. ست عارف يا This ابوي can't be what Schaefer meant. 먼저 저분을야 다둥 저래 Pinedo. <laughs> Oh, that way, sure. <laughs> Those things bite, you know. okay, they bite, but يعني ما راح تروح مكان الا انت عارف او هو عارف ايش قاعد يسوي. هو عبارة عن ثقة، لازم تكون واثق بالشخص اللي انت معه. اذا ما في ثقة ف يعني انت مشكلة. راح تجيب العيد وين راح ترجع بسم الله سي Hey, what's the big hurry? These are snow boots, not track shoes. <laughs> More wolves. Fantastic. Okay. hey, show. What'd you find? Jody Sheffer gave me but touch it. It's been dead a long time. Whoa. The Chintamani stone. Must have been one of Schaefer's men. Wait, what? Nic ma to bez sens. صحيح صحيح انت كلام درر ما شاء الله يعني كلامه خرافي عجيب come on. All right, I'll give you a boost. Mongo, Uh, What? Yeah, yeah. Yeah, I still don't speak that. Me first, huh? Uh-huh. Okay. okay. ممكن عشان ما يعرف آه، من يعرف والله <laughs> زين ان اللعبة خلتني انا اتسلق آه، اشوف انه بياخذ جو اذا خلاه هو اللي يروح يعطيك جو اللعبة يعني وتستانس في نفس الوقت يعني اوكي لا لا لا اشوى انا شفت النط آه، استغربت اوكي كنزة كنزة يا عيال كأنك لا اي ما اوكي حلو اتوقعت الحبل فيه شيء يعني آه، راح يفيدني فيه اوكي زين نطيت على طول الجهة الثانية دقيقة اوكي بدي الفلف وبس اوكي وصلنا الجهه الثانيه اها اها اوكي اوكي كمان I'll catch you. كفو انضم لي حسيت طاح والله حسيت طاح يا يومي وان بال ما اتوقع انه يفهم يلا يلا علق بسرعه يا بطل رجع حقك اوكي we're even catch him muscle not yet بديت احب هذا المشكله اخاف احبه يطلع زي خوينا اول قصه آه ماني عارف آه، ريف من وشو هو was that? نيهاكو اعرف اعرف ايش بصير فيه ذا اتوقع اني اعرف ايش بصير يرحم امك لا يعني اللي يخاف لا يشوف الشاشه انا صريح معكم Holy shit. ديشي نالا What did this? <coughs> this? What did this? Yeah, come on. Tenzin, we gotta get moving. لازم نشوف الشاشة والله مع انه والله شيء يعني بالنسبة لي يخوف صراحة انا اخاف من هذا الشيء بسم الله تكفى لا طيب وين نروح الحين؟ وين نروح يا تزن؟ <laughs> اوكي انا ما ادري وين اروح دقيقة اه قدام امشي انط هل يمديني؟ شو شو شو شو يا عيال الحين الحين يا عيال انتبهوا يا عيال يا عيال What was that? قسم لا اول ما شفتها اول مره العب إيه، باللعبه اني شوي قلبي يوقف صراحه انا اخاف من الشيء زي كذا صح جد لا تهمني تجيني روعه لكن ما دام اعرف مكانه وذا فما راح يعني يكون فيه اي شيء يعني من خوف او حاجه زي كذا اوكي وين نروح؟ يا قسم بالله حتى المكان جميل شيخ قسم بالله ج... يعني جمال مدري ليش الألعاب كلها أو أغلب الألعاب الحين ما فيها يعني مرحلة ثلج كذا استكشاف كهوف ما في إلا ظاهر Tomb Raider حق 20 انيفرسري هو اللي قريب Horizon <laughs> الظاهر فيه ما أدري ما أتوقع أنه فيه اوكي وين نروح يا تنزن تنزن الظاهر اسمه تنزن تعال ايش قاعد تسوي؟ اها اوكي ممكن اكسر هذا ما معي سلاح كالعادة محظوظ الإنسان محظوظ قبل ما ما نجيب العيد نشوف فين نروح وين اوكي آه. انا قاعد ادور ادور ما ادري اوكي كنسل حلو كيف الحظ خليناها ما ادري عن يعني الكنزة هذه او اني ناسي مكانها اوكي خلينا نركب فوق يحس آه، براحة يا أخي إذا شفت الثلج كذا أو كنزة ثانية واو ضرب يعطيني تروفي الحين الظاهر عشوة عشوائي ما مت اه كمان بدي اسوي حاجه الحين ايه شيفر says hello. Ah, let's hope this is loaded. لا لا لا تسوي ذا يا اخي تنزل ايش تسوي ذا؟ اوكي اول واحد يعرفين 한번 또살려줘오 해야지 والله قروشني طع ابليسه The hell was that thing? Yeah, لابسونا تونجي كان زاجر والله ما ادري ما ادري ايش قاعد تقول يا تنزل No English no شاك والله يعني مشكلة Come here. I'll boost you up there. إذا هذا واحد الله يستر عاد اذا اكثر من واحد عم تكرش شافوا شافوا يا تنزل عب عب عب عيال في هنا عيال هذا المكان عارفه لكن اعرفه يعني يلا تنزل أه حبل ولا يلطا لا اوكي يفتح الفرج يا عيال لا تستعجلون عشان <laughs> ما تطيحون تقعدون كل شوية تعيدون المرحلة تنسى هذا مو بجاي معي اوكي جديد Must be getting somewhere. Oh, temple. 18 حلو Heart of Ice تقريبا وصلنا على نهاية القصة wow. ايش هذا يا مدير كان عنكبوت wow. بازل واضح انه كبير واضح انه بازل كبير لاحظ اذا طلقت انك تسرع او يعني سنسن stand on that other switch يا تنيا ديني جوغو for you والله العظيم اني قايل انه في فخ يا عيال اي حلو Bet I could climb those if they were a little lower. Okay. Um,